Hej, mitt namn är Mattias Bjärnemalm och jag kandiderar till Europaparlamentet för Piratpartiet. Jag står på plats nummer fem på vår lista och jag hoppas på din röst. Jag har bestämt mig för att skriva på en deklaration från We Promise eh, som handlar om digitala rättigheter där jag som kandidat lovar att ställa mig bakom en rad eh, löften om vad jag ska jobba för i parlamentet för att säkra dina digitala rättigheter. Ett av de löftena, nummer fyra, är att arbeta för att eh, reformera upphovsrätten. Upphovsrätten idag är ett problem i världen. Den är förlegad, den behöver anpassas för den digitala verklighet vi lever i. Så att du och jag och alla andra kan dela med oss av kultur och kunskap fritt på nätet. Eh, därför har jag valt att ställa mig bakom de här eh, punkterna som WePromise.eu har tagit fram. Jag hoppas att du går och röstar i Europaparlamentsvalet Gärna på Piratpartiet och gärna på mig, men framförallt att du röstar på någon som har skrivit under på de här viktiga punkterna för att skydda digital frihet. Tack så mycket.